好，接下来让我们来看一下，在这一周我们会迎接什么样特别的日课吧。首先，在星期一、星期二以及星期三这三天，同时都逢到了诸神朝天大偷休日。这是什么样的日子呢？原则上，偷休日指的是凶神朝天之日，也就是各路的神煞都上天庭汇报工作、开会去了。 没有人在人间，借此机会，我们就可以动土修造，也不会犯到煞。偷修日呢，有分大偷修日，还有小偷修日这两个类型。住宅在进行小的修整的时候呢，如果我们没有吉日可以使用，我们便可以使用大偷修日跟小偷修日。那所谓的大偷修日，代表的是我们不可以做太大的动土新工。 只可以小小的修整，所谓的小修呢，指的是不会去动到建筑的外墙跟它的主结构为主，以修缮啊、装饰、更换家具摆设或是油漆粉刷等类型的小工程为主哦。但但是呢，在动土的时候，如果我们为了要趋吉避凶，还是要做这个简单的一个仪式呢，来求心安。如果呢？ 有办这个开工仪式呢，相对的也要找一个吉日做完工仪式，这样子才能够求得真正的圆满。在此分享这个命理冷知识给荧幕前的朋友们。好，再让我们来看一下礼拜四的部分，我们又会逢到的是月煞大退，看这名称也知道，在当天呢是诸事不宜，吉事少取。 尤其是针对你手头上，比如说你要交屋啊、交车啊、做交易呀、签约定盟等等的，尽可能拜托一下，都缓一下哦。因为我们都说要赢就要赢在起跑点，所以呢，在当天呢，因为它是逢到大退之日，也意味的是你的天时呢就会输人家一大步。因此，老师建议，可以的话，缓一下会是比较好的哦。 再来，我们来看一下的是礼拜五的部分。我们会在晚上的二十二点五十九分迎接一个新的节气，叫做小雪。那小雪呢，老师也建议呢，因为它的属性是属水，那在中医的养生里面，我们特别重视的就是养肾防寒。所以在当天呢，我们要怎么样通过小雪来帮自己养生又开运呢？ 就是多吃一些黑色的食物，它尽量呢可以让我们达到补血啊，那又有这个疗效。那老师建议的黑色食物呢，打比方就有紫米啊、芝麻、黑豆、黑枣、海带、乌贼啊，还有黑木耳等类的食品。 尤其是在这个晚上呢，如果刚好你肚子饿，想要吃宵夜，那一直到礼拜六的清晨，想要吃点早点的话，不妨我们就可以选择紫米饭团啊，那搭配这个黑那个黑芝麻豆浆啊，或者是黑豆的冷饮哈，或者是这个黑木耳的饮料，好来达到这个养生的效果。甚至你也可以选择吃这个呃。 黑芝麻汤圆，这这么多的选项都是在我们日常生活中的食材可以轻易取得的，所以不妨大家参考，在礼拜五的晚上十一点之后到隔天的中午前，都可以透过这样的方式来帮自己养生开运哦。再来，让我们来看一下，在礼拜六的部分，我们会逢到的是天赦日。 那在天赦日的话呢，也是一年呢，大概会只有四到六个这样的一个日子是可以福上加福哈，而且还可以呢求赦罪。在当天呢，老师也有举办一场法会，是针对明年度的守命元辰灯、解厄元辰灯以及各项灯类的一个点灯仪式。那有兴趣的朋友，不妨参考下方的链接。好，的。 参考一下之后呢，有问题再与老师做联系哦。那我们再来看一下下一个部分，就是礼拜天了。在礼拜天的部分呢，我们会逢到的是不宜嫁娶。好，所以在这一天的话呢，如果你有想要登记结婚啊，或是想要在这一天办仪简单的仪式的话，老师都会建议另择吉日，会是比较如意的。再来，让我们来看一下在当周的。 运势王又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是我们属老鼠的朋友，第二名是我们属猪的朋友，而第一名是属猴的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这一周做事情真的是如鱼得水，而且你会觉得你有非常多的灵感，非常多的想法，都可以在这个时间点呢得到你想要的资讯。 因此是真的是事半功倍的一个状况。老师建议你们呢，要好好把握这个时间点，赶快筹划跟规划你所想要做的事情，你都可以得到不错的回报的哦。再来，让我们来看一下个别生肖的运势状况，在这个礼拜有哪些需要特别留意的地方。首先是针对属老鼠的朋友，在这一周，老师建议你们要勇往直前。 而且呢，不要担心这个，也不要担心那个。在晚上的时候，你的这个活动力呢、思考能力呢，会比白天要来得好。所以，如果你是在做气画啊，或者是绘图的朋友啊，哦，甚至是在做文宣的老师，建议你们可以把你们的这些想法跟设计呢，都留到晚上来做思考，会比你在白天的时候呢。 会更要来得好，你的思绪呢比较不会受到限制哦，不妨可以尝试看看。在当周呢，属老鼠的朋友并没有特别需要留意的天数。下一个生肖是我们属牛的朋友，在这一周呢比较容易会徒生变数，这些变数呢来自于你脑袋呢在这一周真的不太灵光，容易忘东忘西，那甚至呢上一秒被提醒的事情，下一秒你可能呢就忘记了。 在这一周，切记要留意你的小本子里面写的事项，注意的事项有哪些？要无时无刻的翻阅一下，才不会让自己呢陷入这样的一个危机跟陷阱里面。当周要留意的天数有比较多，分别有三天：星期一、星期四以及星期六哦。再来，下一个生肖是我们属老虎的朋友，在这一周，老师提醒你不要过度的乐观。 把太多的事情看得太过的简单，而忽略了一些细节的项目，又或者是你忽略了别人的这个感受。因此呢，在你讲话的部分呢，要在这一周呢，特别的做一些修饰，更圆润一点，才不会无意之间呢，伤己又伤了别人哦。在这一周属老虎的朋友要留意的天数有两天，分别是星期二以及星期五。 下一个生肖是我们属兔子的朋友，在这一周真的有点雾里看花了。这雾里看花的原因，是因为你很多状况呢，会越来越不明白，而且你实在理不出一个头绪，真的是剪不断，理还乱。不管是在生活上、工作上，或是感情上，亦是同样的状况。老师会建议你，不妨呢就停下来。 等局势呢比较明朗之后，再去做判断跟决定。有的时候不动也算是动的一种哦。那属兔子的朋友在这一周要切记要留意的天数是星期三。下一个生肖是我们属龙的朋友，在这一周老师要提醒你，不要再挑剔了，也不要在鸡蛋里面挑骨头。如果你不断的去指责别人，或者是以 质疑别人，其实别人的耐心都会是有限的，请你放宽自己的心，不要老是去找别人的麻烦，这样子才能够真的呢，让关系呢不会这么的紧张哦。那属龙的朋友在这一周呢，要留意的天数是星期三以及星期四。下一个生肖是我们属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这一周，哎，遇到瓶颈了，你会觉得怎么好多东西呢？ 都有阻碍或者是困难，想要往这东走呢，发现这边有个问题；想要往西走呢，这边也有个障碍。这时候呢，不妨呢，老师建议你呢，看看别人能不能够给你比较好的一个建议，因为在你眼前呢是被蒙蔽的一个状况，你只是会不停的在原地打转。 不妨看看别人是不是能够提供你更好的一个 solution 来让你走出这样的一个状况。那属蛇的朋友在这一周要留意的天数分别有星期二、星期五以及星期天哦。适当的让自己呢休息，脑袋不要打结，你也才能够顺利的找出解决的方案哦。下一个生肖是属马的朋友，属马的朋友在这一周真的是占到上风了。 很多的事情呢，你都有优先的决定权或者是优先的考虑权。老师建议你呢，切记切记，一定要好好的谈清楚条件，还有看清楚你的局势，不要让这个上风呢只是马边风哦。那属马的朋友呢，在这一周要留意的天数是星期六。再来下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友，老师建议在这一个礼拜必须要保持你的气度。 不要让人家觉得你好像呢，总会有酸言酸语，或者是说很多的意见。有的时候呢，不要太多的想法，反而也是一种作为哦。那属羊的朋友在这一周要留意的天数是星期天。下一个生肖是我们属猴的朋友，属猴的朋友在这一周呢，因为运势非常的强盛，老师建议在这一周要定下基础跟规则。 不管你有想要执行什么样的事情呢，务必把它呢有条理的呢写下来，然后去落实它，相信很快你可以能够有所收获的。在当中并没有特别需要留意的天数。下一个生肖是我们属鸡的朋友，在这一周真的是开心迎战了。那这个开心迎战呢，也就是你非常有自信的可以去面对呢，不管是客户或者是。 周边的人所抛给你的一个问题，那你也非常的有信心呢，可以有能够圆满的去处理事情。那有这样子的一个气度呢，是非常好的。那老师也建议呢，只要你呢好好的去把这些事情呢做一个完整的这个处处理的话，原则上后续都不会有太大的问题的。就怕你的个性是把它只做到七分，而没有做到全。 因此，老师要提醒你的就是，迎战之外，也要把这个战打得漂亮一点哦。那我们属鸡的朋友在这一周要留意的天数是星期二以及星期四。下一个生肖是我们属狗的朋友，在这一周呢是逢到信心加分的一个状况，那要留意的天数是礼拜一。属狗的朋友在这一周也特别切记要多喝水，不要憋尿，这样子才不会让自己的泌尿道哈。 产生一些状况，比如说发炎或者是不适的状况。那在信心的部分加分的话，老师会建议就是有什么想要提的提案或者是方案，尽可能都在这个周呢，可以跟你的呃上司或者是你的同事呢表达，那他们接纳的这个状况会是比较高的。最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友在这一周会得到回报。 那这个回报可能就是你可以预期你在月底的时候能够有多少的一个奖金入袋，或者是能够有额外的一个职务的补给给给给的部分。那希望你们也可以再接再厉，保持这样的一个状况，那你的回报呢就不会只有账面上的这些哦。那属猪的朋友在这一周也没有特别需要留意的天数。那再来让我们来看一下个别生肖。 在这一周呢，又是哪三个生肖呢？在感情上呢，特别呢占了优势。首先呢，在第三名的部分是我们属羊的朋友，第二名是我们属鸡的朋友，而第一名呢是我们属狗的朋友。先恭喜这三个生肖的朋友，是我们当周的感情胜利主。在这一周呢，你们非常适合去做联谊，好，或是认识新的朋友或异性。 老师建议，在这一周呢，主动出击呢，你是可以很有机会呢，获得跟博取对方的好感，所以不要感到不好意思哦，赶快呢计划一下，在这一周哪一天你有空，就赶快去多做联谊，收收哦。先祝福你们了。以上是这一周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必记得在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞。 让你可以及时收到老师的贴心运势提醒哦。想要报名法会的朋友，请务必通过下方的表格跟老师联系。我是金林老师，感谢您的收看，我们下周再见喽，拜拜。